ng'amuweereza yo embeera mu ggwanga yaffe si nnungi naye ng'omukama yamanyi wa gye bigenda okuggweera so n'olwensonga olunaku olwaleero kwe tulina omukulu byarugaba muzeeyi gwemugumu amanya gonna profesa dokita jajanu gonna manya mwagamma mwebale era omukama tumwebaza obulamu bwamuwadde nti bwetusobodde okwera naye nga bwe mwamusabye nti nga tanabakulabikae wadde kya obukosefu kosefu bukyaliko bwamaanyi naye nga mpola mpola tujja kutuuka gye tulaga ekizibu kye kyonna gwe mugongo mwebaleku okkomirako ku mukutu uh, website www.ug com uh, thats our website musakufunako information zegasa so kwetuli kulembera yakadde ne kafyu lwelugaba olina okutambulamu mm-hmm. siwetano sebo tutandikirawo nga twagala kwebuuza ennaku zino ekiri mu ggwanga bitiisa bagenero bagwawo baafghanistan bajja babaze bamaze bagemya awo simanyi uganda tugenda kweramu bazungu bannauganda bannauganda bayindi kati batugenda kwe nabafghanistan uganda tetumanyi ensonga zino genga omuntu ozaba otya era kitegeeza kyokuleeta abantu nga si bannauganda nebajja munsi yafe eh, abarabi baffe bafashirit mbaramusiza mwena abali mu uganda nensize buyuzina mbaramusiza eh, nakati wenjogerera mbadde nva mulagu mm. ekitanda mm. naye bwokubidde nengamba nti obudde bugenze naye katumere nasinkana naye baba eh, afghanistan ekyo kintu kigazi nnyo Hmm. katusoke twogere ku byaffe hmm. webanga katonda emuwezi waffe tujja kukola porogulamu yabafghanistan hmm. naye <clears throat> ekisinga obukulu manyi abanauganda tulinga abamanyiira okufa oba munene oba mutono kasita afa ensi esigala ngaetambula abanauganda balinga batefiirayo naye ekintu kinene nnyo kinene nnyo eggwanga nga uganda ukifirwa ba general basatu mwezi three three generals omwezi guno ayasizo kunkwa senna ennaku yona yagamba nti before you come to the road for protest make sure that you leave all your coffin ready jukire program gye twakolera twagikolera ne wano na muwari muwachi na pus of mugadiso rat of mugadiso the cat of kampala the cat of kampala naye ebyo byona bimwe bikyali awo mu bagenerozi bonna hmm. abafudde ate yasinga okubeera junior naye bwa junior abo ate yasinze okwogerwako nze nebuunya kubanga manyi byafaayo oraba nabutikira n'esine yawe general pecos kutesi namba 0026 pecos kutesi 026 mu bantu abiri mu musanvu bagenda munsi iyo hmm. namba abiri mu mukamba yarari kudarara ya refugee nayo ni umeje genero juniya wawe yababutikide ababutikide rwabukozi burungi rwakorera egwanga rwakukora ki eh, osobora abantu abamu erinya abamu bagamba nti erinya bwe rikukuremu kukora omuntu afadhali ulikora mu bubi now genero eyafa abantu kumpi ngati tibari ng'abatamumanyi yemeje genero wa mukaaga nero linnya lya muntu lwa mukaaga nali siriwuliranganako naye y'omu ku balwanyi abaali b'amaanyi hmm. naye meje general wa mukaga meje general coach ne leftenant general yabasinga paka sikuteso ya filipe india naye bageneroozi bano enfa yaabwe abanayuganda bonna abamu bawuniikiridde weebawo baraba basirifu naye enfa yaabwe yewunyisa ekyokubiri mu ggwanga erifaanagana ne uganda buli muntu omunene afakati abanayuganda hmm. baganda kumatira enfaayi enfa gyavuddemu lwansonga naani nabagambako da gavumenti eno emimuyo ebireeta hmm. buli munene mwana watu buli munene afa nga tibanakola na postmentam owuli abantu bagamba nti brad corona nga abantu obula nga batandise kugamba brad crota kitegeeza batandika kulengeza bulengeza eri gavumentyes baba balengeza gavumenti no ekisinga obukulu ekisinga obukulu buli gavumenti abantu kasita bagijjamu ekyetwita trust lack of trust nga abantu bakujeemu obwesige ekibi n'ekirungi byonna babikuteekaku oba onaafudde oba bafudde natural desk abantu bagaana basigala bewunikiza mm-hmm, lwaki na lwaki nga amantu oluusi gavumenti yeleeta ekisooka lack of communication mm. abantu mu gavumenti baliwo okucommunicati ekyokubiri bulavaayo mu gavumenti oluusi okwogera ayogera kiki lack of coordination oluusi bagaana bagaana oba nkiyita okugaana bagaana kukwatagana na family members nebogera ebyabo family members nolaba nga bagaana awo obuzibu bwe buva awo obuzibu bwe buva mbazimbira ekintu kya lokeeki hmm. bwe muraba nti yabadde junia mubajenoza abafude naye yabutikite okufa kwabona nababutikira entebe nze naliwo omukuziikwa kumugenzi mayombo fotkotu omuseera ebyo nali nkyali dali wa musego hmm. era nzijukira waliwo ekitongole ekyampya emotoka nga bbiri zagala kukyogera nenteekamu abantu bange nga bwena bakulemberanga netugenda kuziika naye in fact mayombo ma okufa kwa mayombo kwekwatandikirwako abantu okubuusabuusa enfa yabagenero naye yaliwo no stagero ekyaleetesa abantu okubuusabuusa enfa ya mayombo kyenkugamba era ne gavumenti kikikwatako nze naliwo omuguzi esawa zino sawa enu program tuchikoze sawa zigenda kukulumeko kumpi mayombo twamuzika esawa mwezi nga tulinze president in fact president weyagira mu helicopter na na security rings zari zimanye no kumenyerwa zari zimaze kumenyerwa nga baroza tuta tachaze na speech zona kumpi nga ziwede nga wasigaddewo nga bbiri zokka naye ekyembaleetera speech ya pulezidenti mu kwogera kwe eyaleetera abantu okubosabosa nti mayombo ono teyeefiiridde pulezidenti yeny speech yagamba bwati nti mu east africa muno mulimu gurupu eyagalawo kumalawo abalwanyi namige nateeka muoyo mayombo natekamu mugira mu kiseera kyomugira yinza kuba yali ngaakyalina kano natekamu kiihura oba kiihura mukiseera kyo yali kyali burigedi bwe yayogera amanya ago mayomba bamuziika kumpi bajenero bagwayo nabensezibweru zimurirano nezawa south africa wa naye abawa yate speech yali mu ruzungu ngaoraba batandise kugenda mubukoko nga muli bakugamba tekyayogedde tiyandikyogedde president yes nzijukira byaliwo ebyaliwo hmm. kati kuva olwo okufa kwa mayombo nekufuuka ekintu ekitategerekeka n'omukalulu ka 216 era ekintu ekyo kyakomawo era eyakikomyawo yali waitonerebwa mama mbabazi hmm. nzijukira bwe yatuuka foti ng'ayogera era abatoolo yayogera mu kufa kwamayombo n'abagamba kufa kwamayombo yali mukwano gwange naye sakutegeera simanyi era purezidenti bwe yagenda fort n'akikatiza n'agamba nti no okufa kwamayombo ne postmenta mutwagiwa bekikwatako ab'enganda zaabe kyategerekeka nga ayiwa amazzi kukyoli kati ng'olaba abantu abo ababiri nga bwe bali bamukwano bo gavumenti nga kumpi buli kyama bona abo ababiri babimanyi ng'olaba waliwakabuuza kyenkuleetera nti mu gavumenti eze ezimba obutali bumativu mu bantu baya bafudde naye ndowooza mu butali bubugenderevu hmm. naye abantu nibakikwatiraho naawe nitujja niwabaawo okufa kuwa omugenzi meja general james kazini yari ame komanda in fact bwotura mu bifanyanye bigenze okujya meja general james kazini chief ad omukubo yari lokeshi gobaraba gobara entambura gye bari batambura mu bifaananyi urama lokeshi awo nga yari achari kisaati naye nga bodyguard wa meja general james kazini naye nga bagamba ayakwata paul lokech yali kazini ee. ono olokeche nga akyali muyekera wakwe ee, ee, akyali muyekera wakwe naye mwana watu menya jeno james kazini okufa kwe nakwe kwewunyisa ensi era abaganda balugera nti awafira omuzira tiwabeera nsiitaano tewabulawo tiwabeera nsiitaano meja jeno james kazini yalwana entalo musajja oyo operation safe haven operation sweep mount, operation uh, mountain sweep uh, operation bagiyitanga eyo mu rwenzori operation sweep mountain ne safe haven safe haven yari mu kongo mm. sweep mountain yari mu rwenzori ezo zona kazini nenguru ngarwanye entaro z'omutawana kazini era bakugamba nti ebibinja e, e, ebikuba emizinga egyamaanyi hmm. puresidenti nakugamba nti kazini yeyamuyamba okutulininga abo abantu bemizinga yali wamutawaana naw kazini okufa kwe hmm. bakugamba nti garfrend yalina garfrend we drru katali bweru mwana wa yakafuruma yavudde hmm. mukomera drru yakafuruma yeya kazini oba yali naye naye nagenda waka oba yali yerabidde ki owadularu nakomawo owadularu ekiro ndowooza ngaagenze ku kimu ekyeyali yerabiddeyo kigambibwa nti bafuna obutakanya naye waliwo e, e, e, ebigambo byayogerwa nnyo naye kandeke kusajula embeera ndeke kubyogera hmm. byebyokwerinda byabantu hmm. bakugamba dularu omukyalo oyo yakwata akati ka mopap buno bwe tumupingisa mm. akati tike yamukuba mu mutwe kazini tiyakwao bweto bweto bwe bogera how possible was that so ngoraba ngoraba abantu fena twakubangamu akafananyi ngakati akakwata akakuba kazini nafirawo kubanga omuntu bwakwatanga akati kukakuba urusoteka yo mukono mm. <laughs> as a trained man yeah. abadafutaka kwa kinagani yeah. general ifuruje turime kubigendamu mm. that was the end of kazini kazini nafa jukira bari bamuje kubwa ame komanda ngari yawo ngata tarina na muri mukumbi abamu bagamba nti na choche naco kye kyamureetera n'okubeera kwabo now oyo oyo nagenda mm. naye okufa kwe abantu bakwewunya naye tibasasamara nyo ngu onugenero gwegenda kwogerako onugenero gwegenda kwogerako okufa kwe kwe kwamara mwaka goba kwakuba gavumenti ekigo buli muntu kati afa bakiteeka ku gavumenti yali genero nyakirima aronda nyakarima ronda tusana kumogira koko yaruma abantu nyakirima ronda yaruma abantu ekyasingo kuruma abantu okuraba nti general aronda yari agenze south korea on official visit official visit i repeat on official visit ngaayitirwa gavumenti ya south korea warobye bagenzi okukora nga minister wa internal affairs yari minister wa internal affairs mm. jukira yari avudde ku cdf, CDF nga akyali mp naye nga president amuwadde nobwa eh, yafuna obuzibu n'atewulira bulungi ng'ali mu south korea south korea kujanja aba general aronda nyakirimu why tiyarina tiyarina insurance eh, medical insurance the full general chewunyisa chewunyisa nti bo woba tori na medical insurance ewabwe bo tibakujyangira omuntu ari official visit minister wa government mwe mumuise timusobora kumuha first aid so ebintu bingi ebintu bingi saagala kubigendamu banga eh, manyi ensi eh, yaffe nga bwefaanagana saagala kubigendamu naye ffe abanabyobufuzi twayetoolwa nitulaba nga oba waliwo connivensi hmm. between two parties hmm. general aronda yaganibwa okufuna obujanjabi n'atuura mu nyonyi okutuula mu nyonyi general aronda ti was so bad. Baleta bulisi. Ebimumbireka waku jabaje mulamu. Wabura echa singo kwewunyisa. Bwe bali bakungubagera General Aronda. Nzijukira bamutwara mu kisawe kororo. Nga bamukungubagira nga government ejayo postmentamu yayo report report ngetandika kusoma nti yeno alonda yatibula high blood pressure omukyala yo nalyoka avaayo omukyala yavaayo yalina n'abaana kyabajuka baali banna hmm. yakwata kazinero n'agamba nti imwe bantu mwe baabana abaana bange bonna webali kasooka mbeera n'omwami wange talwanangaku ekyo kitibwa high blood pressure fena twekwata ku mumana nga kikutegeeza n'omushaara wa geno aronda si mumativu e, enfa yabaawo ng'araba abantu mu gavumenti bapangiridde bupangirizi hmm. ate nga ripoota yagifunye edda n'omwami engeri gye bagana kumujanjanire hmm. kati bino mbireeta abantu bomu gavumenti murabe ebintu ebimu mwe mubyereetera abantu okubajyamu obwesige n'olwaleero baganira ddala nibafukata abantu balinga balemala kubanga balemala mwe mwabalemaza kubanga namwe muli balema in terms of information dissemination nga babalaba mulina obulimba nga babalaba nga mulinga balina connivence nga waliwo ekintu kyemukweka nga waliwo abantu oluusi abemwagala okujjawo hmm. ate nubwo ekitalibadde kituufu naye information dissemination yaleeta obuzibu na ekyo nga kiwedde abantu abaze abanene nga bafa mu gwanga muno banadiini n'abatali banadiini bona abafa omanyi nti abanadiini benjogerako bona bagamba brad crot brad crot hmm. brad kabe bishop sipiranowanga kabaani oba anasikarisa oba ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, nga abantu ngo kyovura babarengeza gavumenti bwafa bwati ntaha ti mutawana brad cro postmeta mu ripoti kijya nga ebiye brad cro ngaoraba rack of trust rack of trust ensi yonna ensi yonna weva newekoma abantu kasita bakujyamu obwesige ebyo byebijja ate ojukire abantu tibabaraga kujyamu obwesige waliwe webava nga kivudde kugwe kwenyini mwe mwenyini abafuga yes nga lazima ah, kati wetutuuse wetutuuse mu uganda yes mu africa mu uganda tunamu olugero olugamba nti omuntu tiyeefiira hmm, eh, omuntu ya naye yate mwana wattu omusaayi gw'omuntu nagwe si gwamuzanyo omusayi gwomuntu si gwamuzanyo so e, ebyo byonna mbirese e, the list is wrong ndese abo batono byokulabirako hmm. murabe waki abantu baganye owenjogero olwaleero nga tutuuka ku kinyusi tufirirwa abagenero basatu same week bagenero basatu mumwezi gumu only one mass meja general wa mukagora bagumba tumumanyi ah. mu barwanyi yari wamanyi tari na wara tuntu tamumanyo Paul Okech Paul Okech meja wa meja general wa mukagora pako sikutesa mu barwanyi tamanyono na Jonas kurumyeko chenge tugwe tugenda nafe kwetorera ko rwaki Rachafuse nsonga Paul Okech Rachafuse nsonga barabengeri je je je je je roisinga mu ranks yasooka kubeera mu ekra ne bamugjayo mpora mpora nafuuka n'afuuka ensonga naye nga bwe nkugambye meja general rokec yafiirira awakaawe mu kinambiro jesa tisina mudwaliro bakugamba nti yali atudde ku katebe ka pulasitiki nekamenyeka n'omukubereka bagamba nti kamusala kukuguru unconformed reports sisobola kuzikakasa naye eh, eh, byenjogera kati gyebogeramu ntiwewaava brad crot kubanga yagudde bugunyu kinaabiro nayita mukyala nagamba nti ngampulira yavugot les oxygen bagamba awo teyavuddeo hmm. naye wetwogerera parliamentary group eva mwacho yamaze doctora ne kula press conference bagara proper explanation from the government okora omwana wa kiche kimuse oraba ababaka ba parliament ava mwacho bamaze dokuvayo ngaba bateka government kuninga baba bulire omwana wabwe kiche kimuse Paul Okech Paul Okech deputy IGP gohora ba ba parliament bavudeyo atabantu babulijo olaba lack of trust gegenze egwawo buli munauganda buli mm. munauganda yenna agenza jamu gavument obwesi ate mwana wate abasinga obungi bawagizi ba nrm ababomwakyoto ababomwakyoto now bawuloloka eki okubutikira bageneros abafudde ababiri ate nga basinya eriye azakora ebintu ebyewunyisa kati ngaekyokulabirako yalwana nyo yali mulwanyi hmm. ekyo kyo kitu yali mulwanyi yali omuyekera yes yendoza eh, obutatya endoza yabujeeyo munsiko ngakolagana nekonyo <laughs> nabujeeyo so eh, okumwita nderayo nokumugatira ogende mwijeko ngatadeko ekikwekwetu ekitategerekeka hmm. we namugirako erinya lyaraemogadishu naye emogadishu bakugamba nti yakora kinene nyo okufrashingaho aba alishabab kumogadishu hmm. era uh, puresidenti ewaayo yaddamu n'amusaba yaliyo 2013 ibamusabayo naddayo naddeyo mu 20 nga 2020 hmm. yabadde yakava mumagadishoo era kyovaola babwe yavayo nebamuwa ekikwekweto e, e, nebamuwa igp nebamuwa natandika kukola ekikwekweto then e, rokech weyafunira erinnya oba dungi oba b mu kampiini muno kampeni ya yeye ya yaka kampeni nakugamba nti ebikorobero si munansonyiwa abarabi baffe mu african tradition omuntu bwaba afudde bamwogerako birungi byereyes e, edanga twayogeranga ebirungi byereere mm. but sitime i think we stopped that kyovoranze ngamba abantu bwendifa sagara bugambe nti katonda mwekimuro kyebigere njagala bagambe nti katonda gwo namanya omuntu boto bolamye mukamba ntera okugamba abantu abali mu gavumenti nti mukole byemukora baderizitumoekyo tokyera kati wetwogerera rokec tacyaliwo wabura ebigambo byetwogera tubyorekeza abaramu abalamu bebaliwa abenganda ze hmm. its very painful mm. its very painful abenganda ze nabemikwano nga kikutegeeza bwaba alina ensobi gyeyakola abemikwano abaali ba mikwano baloka ekyo waliwo ekyemwamisinga waliwo ekimutakola ekitufu eri loka ekyo kubanga omuntu gaba alina omukwano mugamba hmm, genda nkola sa hmm. nga kwotadde ne famiry wewaawo abantu abamu bwe batuuka mu bife byawagulu emikwano gyonna gikuba bikubi mu ngalo gyebamuwabula hmm. thats a fact hmm. and like myself nze bwemba ndina mukwano gwe waliwo omukwano gwange gwesobola kugeraka bwemba ntudeyo mugamba nti wawaba nayomba nayomba nayeto nakomao nemugamba nti wawaba thats me eh, bwewali tokyali nga bwewali nze bwobanga oli mukwano gwange ninkola ensobi nogamba nti kyekyo kyekyo ninkimanya tosaanide kubeera mukwano gwange mpita wabarogambe nti byalo wakoze ensobi walikoze hmm. tokidanga ogwo gwe mukwano saagara ebikwano kwano aa njagala omuntu ambuulire amazima wali badde okulabwa oti kitokikolanga mu bantu so emikwano gyange nze bamanyi nokusingira ddala ogwo gwesagala kugera erinyo hmm. mugamba nti gwe wabaki na lokaekyo okubutikira abantu bonna ebikwekweto ebyaliwo mu kampiini kumpi yomwe babikulemberanga era nzijukira nga tumaze no gukora kampini ngo abantu bagamba nti mu by'akaruru ka bobi wine tugenda kwekarakasa mu mirembe yabagamba nti ayagara kujya kwekarakasa akore wiru akore kiramu abagise nesanduku iyo paul keji yagamba nti before you come to the street yeah. leave the wheel at home and the coffee when is ready yeah, and the, and the coffee katonda amwekyomu nekirungi naye nga byebyo byafa byales yes yali teyeri antama hmm. nga takweka naye kyeyarayogera yari akimanyi wanga kikutegeeza ebiragiro byali bimuwereddwa yari abimanyi ate nga wamutawana nga biteeka butese munkola nga tatya naawo kambawe sinaari yeeno weewaawo abacyoli bane abapariamentarians bavuddeyo okwogera eri okugamba gavumenti nti ebawe obukakafu kiki ekimuse wavudiyo omusajja omu munne omucyoli bamwita odongooto odongooto yawandiise nokumukutu gwange abebendina ku facebook mucekingeko taimulayini yange mujja kugiraga ebaruwa eyo nagisharize yawandiise gwoseme ebbaluwa yawe odongo oto roke engeri gyeyabonyamunyamu odongo oto mu kampiini namuteeka mu mpingo namutambuza namwetoroza <laughs> wabula ngaamulanga ki ngaamulanga nga tayagala awangula akalo ayagala mutabani we gwe yezaalira yabakalya nekagwamu awo raba bamba wafiiridde awafiride nga mutabaniwe biological sign bino mbija ko dongoto bava mu padere mu aru mu aru county bava wa mu nga odongoto awabide mutabani wa rokesh okwesimbawo mu mateeka ga uganda bwoba wesimba bwoba okora mu government osooka kulekulira kati mutabani wa rokesh yerabira atalekulira yarekurira nene arekurira mu bucyamu hmm. ebaruwa yajya uwandika bagama hmm. he's a nas abantu baba manta abantu banje baga nas bamwita mu cyarayeka it's mentality eh naye abade nas nasi musaje nanga abade nas naye boroje yawandika ngarikura yaje wandikira utabikaho speech ucyabika yarakora butabikaho hospital mu kifo cyo kuwandikira permanent secretary oraba ebintu bwebibeera mm. katonda ngoto abadde amaze kumuwabira nga bamugye mu paramenti jo lyabaramuoto afudde nga mutabaniwe bakamugye mu paramenti kati odongo oto akugamba engeri lokeki gye yabonyabonyamu oto mm-hmm. e, oto namala enaku satu mu nsiko nga lokeki amunyonya amunyonya naye enewe eristo lwabajja simutegeera so ngoraba rokeji okyabadde alina abadde akikozesa okusapulesinga abantu abali wansiwe kyendeeta ah! mwe bantu mwe kambabuulire buli bwofuna ekifo ekyawaguru kati rokeki yalibadde omuntu asembayo okwerabira gye yava yuyerebo bakukwata bukwasi nokukutta tibakutta yatibwabanabantu emigo kakati nga rokec nze okumuja kwerinya lya rion of mogadishnimwita cat of kampala namwita cat of eh, kampala akoze ekikwekweto nga ndaba akozemu ensobi mu bantu abaali bagara abaali bagara kutemura katumba weyakora ekikwekweto najja natugamba nti banambatiddewo buli muntu yenayeebuka nagamba yiruka eki abantu bano bwakyo obatiddewo bakulwanyisiza kiki ate nga nokyategerekeka nti tibalwana babakuba bukubi eh. yes ngaoraba nga abantu abamu nga turaba nti wati weyayukonsiri kubanga gota prime suspects bwobata mm. you have killed the evidence bwaki bali bagala kutoolia so ekikulu bwoba oyiga abatemu bwe bato ekisooka obukulu okubakwata nga balamu nomanya nobabuuza what was the intention mwali mwagala kufuna ki ngaafudde ani yabatuma ebibuuzo bingi so bwe yabata awo abantu abasinga obungi ne batandika okumubuusabuusa obuusabuusa his intelligence naye nga nga bamaze kwekengera nti andibawo sinaye yekabani n'abantu abo abakubwa katono n'emigongo nga gitonya gyolyabalamu wano purezidenti beyaraga ku ubc kyali kikogweto ky'omusajja oyo paul rokeci omugenzi meja genero oito joka bweyafa yafiira munyonyi mukiseera ekyo prezidenti yaracyari munsiko hmm. mwe mujukire ebyembagamba mwe bajukire ebyafaayo bagenda okumusabira enamirembe ena mirembe reverand yaliwo ngenda njamujukira mujukire mubaibuli byeyamusomera ebyeyasoma nga oraba alengeza bulengeza omurambo guli mukasikiti naye nga tagwadde nakitiibwa kyagwo yes nga bamulengeza yali wamaanyi kataringa ki waali weyita wamaanyi enamirembe We are in the church, paper morning. Yes, paper no, morning. Are you going to be going to go to the church? Yes, yes. A chile TV interview. bantu abali mu gavumenti osuge batuuka mu bifo ebinene okwerabira nibeerabirira ddala gye baava nibeerabirira ddala abantu babulijjo abantu ababulijjo nibabayita nga object raba so paulo rukech abuutikidde basiniyazi be ebirungi n'ebibi byonna ngaobigase ngaobigasekubanga ebirungi weebiri byeyakola hmm. ku ludda lwa gavumenti yebakolera ebirungi ne ku ludda lw'abantu wakola ki ngaokyali mulamu pawulo lukeki awafiira omuzira tewabera nsiitaa tiwabadde nsiitaano naye ate ntatudde ku katebe ke nekamenyeka naye ate awaali omugenzi ono omusiraamu ngaoli oyogera naye ku sin nogamba ti yafudde kirumi mm. okusitanakwaliko e, era nayo kubanga bamusirisa busirisi anti ekyetugamba e, e, yali musirikale mutendeke mm. wewaawo bambi mu kiseera ekyo teyali amuli oluusi yandizizaayo fayi naye bamusirisa busirisi kiri mu uganda bamusirisa busirisi infact kambabulire ne senario endala eretedde abanauganda obutabeera bumativu ekirala kyakirumira okufa kwakirumira nobwoba nga tewasoma nobwoba ngaoli muntu wabulijo oli pisant okufa kwe ngaoraba burabi entalo zeyalina mu polisi ngaokufa kwe lazima kwava ku kintu ekyo kwava ku kintu nga asesebudde polisi yonna obubbi bwona obwali mu polisi nga abwogera era nakugamba nze nasemba naye mu studio emu yali dream tv era bwetwafuluma nimugamba nti antuscat nagamba nti bwoyogera ofa nobwotayogera ofaa naye nga oraba era namubuuza nti esecurity yeri yetya yandaga mutowe bwe yandaga mutowe nimutunulira that was the end nali mumotoka nga ngenda waka nga mpulira amawulire nawe ekisemberayo ddala hmm. okufa kumugenzi kawesi ndeeta bino abantu mu gavumenti mutujye kwakajanja bwe twogera ku bintu bino mumanye nti faba mutitwerabira ebintu byonna oluusi mwe mubireeta okufa kwa kaweesa kaweesa kaweesa sinabakurabawo omuntu omuntu ali kudaala erya kaweesa abantu gwe bayagala nkibakwatako nanye okusinga kawesi bona abo bona bitwogera ko biwira kawesi kumpi buli muntu yakanira kawesi neyadeputy igp yes ah, ah, yali assistant eh, baberanga bana batano nayebwetugamba deputy nassistant ah, deputy kirala eh. deputy deputy bosinga ba assistant deputy IGP. But in the same office. Then, eh? then, then abaddako ba assistant IGPs. They abaddako. Okay. Eh, nenga deputy IGP ababa singako. Yabera o, he's second in command. Nayenga kawesi, yari nemirimu. Yari nemirimu. Kumpe ebidi. Mm. Nga, nga, nga, nga uh, senior, uh, senior police commissioner. Nenga, ari nemirimu ebidi. Yeah. Eh, yakora yali spokesperson wa police era ngaalina nekifo ekirala era ne fakiti n'okufa kwe ebimu twabiriretinga ku kintu ekyo nti abeere atya eh, n'emirimu ebiri bwekito gyamaanyi eh, yeyabeera yeyabeera yali yeyali agaba emirimu mu polisi human resource director at the same time nga enanga naye enjogera yakaweesa hmm. gogigeraganenanga obaovumyenekitongole eh, kyakoesaoli yali mupolisi kumpi buli muntu yamukabira yes naye ekyenkugamba enfa ya kaweesi ensi yonayewe kawesi ah, kawesi bamutira kumpi bari batide genero kato we kumpi wenyine some meters just mm, e, e, kurambiriwe naye ngoraba empanga gye bali bapanzeemu kutaka wese nga urukwe lwali luwanvu nga lupangibwa bulungi nga kumpu ng'oraba ne driver we yalulimu kubanga ye ensasira gye bamusasiramu amasasi emotoka yimira buyimiriza era warabanga emotoka yasigara ngaekuba nazi indicators tiyava mukifo eyagenera katumbura aba bagikuba neva ku rugondo negenda negenda mukibira eri oraba eri eyimirirya buyimirizi ngaekuba amataana meaning nti omuntu yayimiriza buyimiriza emotoka neyimirira ye n'omuriro ndigutandika nakugambako nti waliwo omukyala eyali alina mobile money ebyali bigenda mu maaso yamira ensanafu ngaenjogera yebiseera bino nga bweri mm. narekodinga esimu yali kumpi naye sagala kubiddamu aba security kuba omuwara oyo geyabeewa kanale mugumi muntu waabwe yeyatuwa information geyabeewa omuwara oyo bamutwara mu nyumba bamukozesa nibamufunisa bali bamutiddeyo mu nyumba naye ngaekingezako okugamba enfa yakaweesa oraba enkuba gye bakubamu abantu bebakwata bakwata abantu basuka mu kikumi kumpi bona bali basiraba owenjogerera bona teri nomu gwebasingisa bona bagusinga baba bakwatidde bereere era gavumenti yabaliyirira miliyoni 88 mu kukwata omwe bakwatamu omusajja gweyeta bya mukama meya wekamwenti hmm. mukwano gwange bakuba omusajja oyo katono bamute nga bagamba nti gwegamba nti nze nataka wese yangamba ti nze kawesi nali muwulira bwinsi simulabangana naye ngaekyengeza kukugamba enkuba gye bakubangamu abantu abo ng'olaba efaanagana neeno eyaroka eki yali e, e, e, okusesegura bano emigongo bona nayagala kubata meaning nti bano bantu tibalina bujulizi bayagala bantu bano bwe banabatwara mu kooti kubanga constitution yaffe kasita okubwa kasita okubwa ngabwe waraba bali eh, presidentire yararaga hmm. ge bakutwara mu kooti omulamuzi yenna mateeka ga uganda omusango agugoba ngaekyo gwomara kukizuura nti mu constitution yaffe ge bakukuba nga bagara bakujjamu information omusango bagugoba toddamu kubuuza lwaki babakuba okubagora okubatirawo ngaokiraba bagamba nti katubakube gwe batwara mu kooti babagoba ekisembayo ku kaweesa famiry akaweesa n'olwaleero yagana ku matira nakati abanja omuntu waabe yafaaki ate kakati oli yafu oyagala nabeerewatya mm. so ekyo tikireke thatspeson naye ngaekingezako okugamba ebintu abantu ba gavumenti abaze nga bafa famiry zo famiry ezo ziraba kumpi zona zigaana kumpi za nazigana in fact narokeshi bo parliamentarians abomwachori nabo baganya what could be the problem what could be the problem it's the question of to tobuza yeah. what could be the problem yeah. to all generals in the auto notuno bena bena ate mwana watu narabyo wo muntu ngagamba nti hmm, na yimwe bantu mwe byarugaga bako sukutesa afiride india mudwali naye lokeci yafiiridde awaka n'atatwalibwa yadde na mudwaliro abadde ambuuza ekibuuzo kyanaye ngaomulaba nga alinamu ka idi aliwo ekyayagala okuleetakyenaletaze otegezeko ensibo naba osobola nti why is it so tekubaddeko medical reports for paul okeji for the past years ntoba abaddeko n'omutwe nga gumuluma omutima nga gamba a given disease mm-hmm. for an extent afechwaekyalo ekyalo kekikyo bwebagamba brad crot can it just come from blue kati e, e, ebyo ebyo ne president mwana oti yakyogerako ngaagamba nti abasawo muveeyo munyonyo ndetails what causes brad crot naye nakugambye ko eh, agali munkubu nti yatuura ku katebe mm. ka plastiki mm. oba yali muzito nekamenyeka nti kamusalako wano <laughs> eh, naye kakati ngakamusaze wano gwe kamusala wano mm. fena twali tufunye eh, oluusi ekitini kikumitawano biki naye oluusi ntukozeze badde katonda botoba naye e, ebyo byonna ebyo byonna ebyo byonna abaturaba n'abatuliriza bwemuraba nga tugenze nyowala nze nga sigenze nyowala egwanga lyaffe ndimanyi ono yakafa alinabenganda ze bawuliriza titwagala nnyo okutuuka nyowala hmm. kubanga titwagala nnyo okusajula mbeera hmm. naye byetwogera ebyetwogera ngaoraba lazima ebibuuzo bingi ebibuuzo bingi naye ngaekyenkomerero buri muntu yena gwoba olina omulimu gwokola hmm. oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti manya nti esaawa yonna enansi tugiyita mu bwensi nkiddamu emensi tugiyita mu bwensi infact abantu abali mu gavumenti ebyo bintu ebize nga bibaawo byakiwatukira mwalibadde mwayizeemu lesoni dda nekisagala kwogera nga mutandika nokulowooza nti kino gwekibaawo what do we do muleke kusigalawo nga musirise mulinga ndiga mumanye egwanga lino nti e, e, nga bali mu gavumenti liyimiridde kumwe hmm. Do you think we need to search for a cause of our problems no <clears throat> ekiriwo nze kye nali badde ndaba wandibaddewo reconciliation program reconciliation commission abantu bwe tutaddemu nitutandika kuteseganya n'abarabe betulina mu gavumenti wabweru wa gavumenti nomu gavumenti kubanga munange mu uganda muno bwobeera nga owakanya gavumenti kumpobera mulabe naye nga bombiriri ate bebakola gavumenti naye bwetunabeera mu mbiranye ezifanaganako bweziti kubanga ku social media nze ndaba ndaba gworabamwe ebintu kati engeri nga oraba abantu abavuma rokeshi bakubisamu emirundi ebiri abamusuuta hmm. nga kikuraga yes mukeshi waliwo ebirungi byewakola naye ebibi ngaoraba manyi bwokore ebirungi bwokora ebintu kikumi kyenda mumwenda nga birungi ku ki ekikumi kimu kyokka n'okora ekibi kibutikira kyenda mumwenda nga tumaliriza mm. kubyalugao mm. do you think president not president even the president of uganda cares about his security systems he cares a lot Does he care about the generals I, that I dying? I cannot mince words. Uh, that one I know. He cares a lot. Naye echo kigambo e- e- e- answer gye nkuzeemu hmm. ngazi. Ngazi. There is a positive care and a negative care. Bwenji bwenji nyonyora. Hmm. Enkya bayinza kukima. <laughs> Eh, so he cares a lot hmm, because we really don't feel comfortable in our yes. country because we can't be losing generals eh. as if we are losing goats uh, in the chamutawana chamutawana my genius was only one month eh, naye ate nga bonna eh, nasomye nasomyeko katono ku mukyala wa pacos dora beyawandiise ah, simanyi oba bituufu naye ngaagamba nti oluusi n'empiso gye euh, bafuna jabu ze yarafunye hmm. ziza kwa zamureeterera ibyo naye ngeri igihe tucyari mu kovidi icyo tukirekera aho hmm. tukirekera aho dukibe kitufu nacyo ndozoba kubanga yamugana omukyala yagamba ati nagana omwami wange ye nawaliriza nagenda niyekubisa eddagala eryo naye ndowooza ekyo katukireke bamuziise jjo bamuziise pekosikuteesa kakati mukeekyo bamuziikako isink friday mm. eh, katulinde turabe nfact katulinde turabe speech y'omukulembeze w'egwanga mm. yena anaaba agenzeya mukiiki byobabwe naaba agenzeyo so tuyinza tuyinza gono kulya lugaba ngaekibuzo kyange nkiwereza mmwe abatulaba ate mmwe aba naawe omukulu waffe mukula lugaba tuleta this kind of information nga twetaaga twebuuza what do you think what should, Uganda, what should the world do because at the end of the day mukulu ya lugaba ayinza okuba nga siyinze ayinza okuba nga si but someone else but what should we do this brutal death people are dying abnormally there's a normal death decent somebody has gone to the hospital for like two three weeks like a pecos test at least that's when I was going to the hospital they took him to nairobi from nairobi then he took to india now what of uh, you know the line of mogadishu he has died not even a lion he has died in a, i don't quite have it defined he has died as over oh, what over, over oh, oh, not even a rat not eh, you can't so, even define so we don't uh, know eh. what should we do what, to, uh, what should god what should the, what should our god lord rokechi rokechi wa cheuno mm, kusinzira engeri gyeyayingira yayingira enara ye yayingira mu mm. maje gano ngaoraba yaari afubye nyo okugafitingamu ngaali kumpi ngaali omu kumpi yagatandikawo abadde asukulumye ennyo eh, yes ngaolaba kusinzira enkola gyabadde akolamu hmm. ngaolaba eh, ebirala tabifaako ngaolaba ajuddemu ajuddemu majeera naalabye nga bamulengeza nga bamugamba nti kulengezaani yafudde dda ekyembagamba nti nubwo baba balengeza balengeza abemikwano nabenganda ze nga bagamba nti okulya n'abalangira nga tolowooza naawe oba ofuuse omulangira ekikola eh. nkikomyawo okulya n'abalanga tolowooza obadde ofuuse mulangira naye nga munanga abadde asinga negundi bosi w'amaanyi eh, onoola eh, abadde amusingako nezirwanka zonnaolwensonaeyo mm, tuyinza obutasukka wano naye nga tuyanza tuyanza ege mwebala obudde bemutuwa We appreciate for your time. We appreciate for everything you guys are doing to us. We appreciate for loving our programs. We appreciate for liking and loving Mr. yarugava Gawe Nabagamba, please kindly, as you said, those have bothered to think about Mr. yarugava's health, we appreciate. Those have bothered to contact me, we appreciate. Those have bothered to pray for him, we appreciate. We love you all, our friends all over the globe. Kindly do not forget to subscribe on our channels and share into our channels the Point Media, the Flashlight Channel Uganda. And don't forget to visit our website, www.ug.com. It's the website that could be updating you for everything today, tomorrow, and every moment. So it's so bad that Uganda is looting generals as if they're looting gods. So, umukutu eh. gwange gwa facebook nateekako nti imwe abaali balowooza abaali balowooza nti twafuna akalulu akali scientifici nti ekigambo scientific nekikomaawo hmm. nti ekigambo scientific kikyagenda mumaaso masiru <laughs> bayibuli yagamba alina amatw awulire alina amaaso alabe scientific yakitufu ekyagete it was not only elections in other words so everything isi scientific aba kituva wano akumata kumira mpeera mwirana simanyi baba malala yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula binoa awookutewafu atewano mulanga abatasaaga zino cyano zoraba ezaba dokita n'abamu abalangirako obulango batya